çekiyor şimdi. Bunu Üç gün sormuş da cevap Bulursun vermedi diye. Sizi ben almıştım da. Niye demediniz? Ama öyle diyemezdim Diyebilir miyim? Siz de anasınız. Yine eninde sonunda öğrenilecek bir şey yani. Biz ona göre davranıyoruz. ona göre gelin diye Hala şey yapmadık. Korktu yani O sırada ben Gülçin'le ilgileniyordum. Bir değil iki değil. Bu her seferinde aynı şey mi olacak? Bak şimdi onu çekiyor. Gitsin elinde bulunsun da polisler şimdi şeye götürdü. Samuel Yazar'a götürdü. Bak. İnanmıyorum. Çocuğu ya. Orası bu çocuğu. <laughs> Tamam sakin ol zaten polis şey Ya yürü şu adam nerede yani? Kim, nereye götürdüler bunu? Nerede bu adam?